Next ni governor Natembea, George Natembea. Trans Nzoia ilikuwa inafikiriwa kwamba iko Western lakini iko Rift Valley. Karibu Natembea. Ah, asante, asante sana Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, all protocols observed. Mimi nimekaa hapa nikasikiza viongozi wakiongea wa na wanaongea ni kama wanamdefend rais. Na kwa muda mrefu katika taifa hili mjadala umekuwa about the leaders, the leaders, nani alipata nini, nani hakupata lile, nani anataka kupata hili, alafu tuna lose focus. Tafadhali, kwa hamu hii ya Rais William Ruto, waja tusongee mambo ya viongozi tena. Mambo ya uchaguzi ilikwisha. IBC katikila kiongozi, Supreme Court katikila kiongozi. Ni jambo gani lingine linaweza kufanyika ambalo linaondoa huyu rais kwa kiti? Bila tutapoteza muda namna na kuongea kuongea kuongea. Rais ako kwa kiti by right, alipewa kura na Wakenya. He doesn't have to apologize to anybody or seek forgiveness for everyone. Rais, ile jambo ningependa tu kuomba ni kwamba wakati viongozi tuna focus sisi kwetu na kujenga manyumba, alafu unaweka perimeter wall. Hiyo perimeter wall unafungia nani kule nje? Ni wale wananchi wa kawaida sana. Ukisikia kule Samburu watu wanakufa, the real people, the real persons. Ukisikia kule Marsabit watu wanakufa, the real persons. Ukisikia wananchi wanalia kwamba wako na shida ya umaskini, the real persons. They're not just statistics mimi nakuomba kwa sababu wewe uliranwa the hustler movement, ile mwananchi wa kawaida, wakati utajenga uchumi, maana tumekusikia huko na mbinu ya kujenga uchumi. Huyo uchumi ukikua, tafadhali let it grow for everybody, it grow just for the elite, the few elites, let it grow for everybody. Wananchi wetu watoe kule chini kule mashinani pia wainuke. Jambo la pili ambalo ningependa tu kukuuzia, ningependa mniwe kidogo, ni kwamba hii mambo ya usalama ya hapa Rift Valley, mimi nilikuwa RC hapa nilipambana na mambo ya usalama hapa kabisa. Kuna mambo rahisi ambayo hutawahi kuambiwa. Jambo la kwanza ni kwamba wakati mimi nilikuwa RC for 3 years na nimeona PS Raymond yako hapa, hakuna hata ndururu and I mean one cent ambayo nilipewa kupambana na walifu, not one shilling. Jambo la pili, au maafisa wetu ambao naona wanapigwa marisasi na kukufa, hakuna hata mmoja anapewa allowance ile mshahara ambayo ile officer anapata ako kule Kapedo, yule mshahara ambayo askari amesema Bangata kwa traffic anapata. There's no incentive whatsoever. Number three, hata chakula tu chakula kule inafika mahali askari wanafanya an unholy alliance na majangili, wapeane risasi ili wapewe mbuzi wa kule. Tumejiaibisha kabisa, na hawa watu wamekuwa emboldened Mheshimiwa Rais, nimesikia watu wakisema kwamba jeshi ikuje pale. Sisi tuliomba jeshi na rais ambaye aliondoka alitupatia jeshi for 10 days. Yale mambo ambayo alifanyia kule Laikipia Conservancy yalifanya mimi nikasema hii kazi mimi nitawacha, kwa sababu mnaambia jamaa coordinates ndio hizi, majangili wako pande hiyo, au wanakuja wanapiga bomu pande hii maana wenye ng'ombe, wenye mifugo, wenye nani ni wale watu ambao wanakaa nao kwa meza mkipanga mikakati ya kumaliza majangili. Hiyo uhalifu itakwisha namna gani? And then jamaa wanaamka siku moja, wanakuja wanatangaza, wanasema kwamba operation imekwisha, wananchi warudi. Your Excellency, kama kuna kitu utakumbuka tu tunamalizia namalizia hapa. Usikubali kukuwa shielded from your people usikubali kukuwa shielded from the truth, maana kama kiongozi, kuna uwezekano watu wakuonyeshe tu kile kitu ambayo wanataka kuona peke yake. Ukikuja hapa unakuwekea carpet, unakuja hapa unakaa hapa, unatoka umeweka gari pale, unapanda na kumbe hapa nyuma watu wamewawa, Huwezi kuona hiyo. Please don't lose touch with the common mwananchi. That's the only way we are going to grow a county. Na mimi nakwambia waziri, mheshimiwa rais sisi kama magavana tumesema kazi yetu ni kushikilia serikali mashinani, kuhakikisha kwamba maendeleo mashinani yanapatikana, tuinue hali ya maisha ya watu wetu. Tunashukuru sana kwa maombi ya leo. Mwenyezi Mungu awabariki.